Ons staan stil saam met mekaar by die groot vraag na God se plan, God se wil, wie is God? Dit is groot vraag. Daar's baie opinies daaroor. Die opinies oor God se wil en sy planne is so wyd soos die Heer se genade. Ek hoor dikwels dat mense dinge sê soos ek glo alles gebeur met 'n rede. Ek glo daar se plan met alles. God doen wat hy doen. Alles sal goed uitwerk op die einde. As jou streepie getrek is, is hy getrek. As jy dit ook glo, moenie te sleg voel nie. Ek weet ek het dit ten minste vir baie jare ook geglo. 'n Beter vraag om te vra is, sê die Bybel dit? As die Bybel sou geleer het, alles gebeur met 'n rede, daar's 'n doel met alles. Alles is vooruit bepaal. Dan sou jy verseker sulke verse om elke hoek en draai raakgeloop het. Maar kom ons wees eerlik met mekaar. Jy loop nie sulke verse sommer in die Bybel raak nie. En daarom gaan ons vandag en as die Here wil volgende keer 'n paar moeilike vrae aandurf. En daarom wil ek begin om te lees wat Paulus skryf in Romeine hoofstuk 11 vers 33. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek wil hierdie gebed agterna bid en hierdie halfuur wat ek en jy saam reis, opdra aan die Here. En wil ek saam met jou gelowig nadink. Nie ligsinnig nie, maar diep op soek na antwoorde. Ons sê vir mekaar baie mense sê wat moet gebeur sal gebeur. As jou streepie getrek is, daar's 'n doel met alles. Ehm uh, alles sal uitwerk. God beskik. En hulle sê God leer dit. Die vraag is, leer die Bybel dit? Sê God dit regtig? En as hy dit sou gesê het soos ons pas mekaar sê, dan sou jy mos baie tekste in die Bybel gekry het. Trouwens, as dit die essensiële leerstuk van die Bybel is, dan sou dit volop gewees het maar jy kry dit gewoon nie daar nie. Nou waar kom hierdie idee vandaan as jou streepie getrek is? Want dit is so wyd en wyd versprei dat ek dit om elke hoek en draai raak loop. Ek loop dit week na week raak in films, in TV-stories, as eh, die Amerikaners sê en die Engelse sê everything happens for the reason for a reason. Everything will work out for the best. Party mense sing, "Kei sera sera, what will be will be. En daarom sê baie mense, dit was die wil van die Here. Ons moet maar berus. Hm. Mense wat dit sê, ek sê graag vir hulle en ek skuis as ek dit nou vir myself en vir jou ook moet sê, dis bietjie 'n lui manier van dink. Want as alles vir 'n rede gebeur, as alles vooruit bepaal is, dan is ons deel van noodlot of in Engels fate, fatus, Latyn. En En eintlik lê hierdie gedagte nie in die Christendom nie. Eintlik lê dit ook nie glad nie in in ou Israel nie. Hierdie idee is van die noodlot van alles gebeur met 'n rede. Kom uit Griekse denke uit, uit Griekse mitologie. Mense wat so oor God dink, dink meer Grieks. <laughs> nou herinner dit my aan uh, daai films uh, My Big Fat Greek Wedding. Onthou jy nog die oom, die ou oom in die storie, ou Gaspar Tokolos? Hy het gesê everything comes from the Greek en hy kon enige woord met 'n Griekse woord verbind. Maar ek sê vir jou, alle snaakse idees oor God se voorsienigheid en God se planne kom uit Griekse mitologie en uit die Romeine se idees. Kom ek verduidelik. Klomp eeue voor Christus was daar 'n beroemde Griekse skrywer Homeros en kort na hom 'n klomp filosowe wat hierdie idees opgetel het van die noodlot. Die hoofgod van die Grieke en die Romeine was Jupiter of Zeus, soos hy bekend staan. En Zeus het alles beheer. Tekste op tekste vertel hoe Zeus die touwtjies trek, hoe hy mense se lewens bepaal, hoe hy alles wat gebeur vooruit besluit. Later, so vertel Homerus en 'n klomp ander skrywers, het hy 'n klompie vroulike godinne op die toneel gehad. Daar is veral 3 godinne bekend as Moirai, van Moira in die enkelvoud en hulle drie name, Klotu, Lachesis en Atropos. Oog, en hulle is verskriklike godinne. Al die ou filosowe sê en al die ou gode in die mitologie kla oor hierdie drie godinne want hulle beheer alles. Hulle beheer mense se lewens. Hulle skryf, hulle skryf die teks van alle mense se lewens. Klotu, Lachesis en Atropos. Die een het 'n weefstok. Sy weef mense se lewens, een na die ander. Die tweede godin het 'n eh, liniaal, 'n meetstok. Sy meet hoe lank jy gaan lewe. En raai wat, die derde godin het 'n skêr. As jou streepie bereik is, knip sy vir jou af, meneer en mevrou. As jou streepie getrek is, is hy getrek. En jy dog dit kom uit die Bybel uit. Nee nee, dit is Griekse mitologie. Klotulagesus na Tropos. En dan was daar nog om alles te kroon, die Keres. Ehm uh, enkelvoud Ker, meervoud Keres die godinne wat die wat die doderyk beheer. En hulle hang veral hier bo die oorlogsvelde. En hulle soek net siele om in die doderyk te gooi. Hulle trek jou streepie, hulle byt jou dood, hulle beëindig jou lewe, die Keres. Nee, dit was nog nie al nie. Dan was daar die um, Griekse godin Tygai. Uh eh, letterlik vertaal ons dit in Afrikaans noodlot, feit in Engels. En haar rat, haar Romeinse eweknie Fortuna. Nou, in die tyd toe Paulus die Romeine brief geskryf het, was daar 3 tempels wat ons van weet, net in Rome vir die godin Fortuna. Sy het die noodlot, die eh, lot van mense beheer. Hulle het besluit hoe lank jy lewe en wanneer jy doodgaan. En daar was al nog soos ons al mekaar vertel het die stoïsynse filosowe wat sê alles is aan mekaar geskakel. Alles gebeur intergekonnekteerd met 'n rede. Die noodlot bepaal alles. Logos bepaal alles. Ek onthou nog hoe Origenus met Celsus, die groot filosoof, gedebatteer het 'n uh, paar eeue na Christus. En toe sê hy, toe gebruik hy die voorbeeld in in sy boek teen Celsus van uh, as jy siek is en jy gaan dokter toe en dis vooruit bepaal dat jy gesond sal word, sal jy gesond word. As jy siek is en jy gaan na 'n dokter toe en is vooruit bepaal dat jy nie gesond sal word nie, sal jy nie gesond word nie. En dan sê Origenus, as mens so redeneer, moenie dokter toe gaan nie. Jy verstaan hierdie noodlot idee klink goed. Dis 'n lui manier van dink sê ek. Want jy hoef nie te dink nie. Ag, daar's 'n doel met alles. Ek glo God se beheer. Mm. En nou gaan ek 'n ding sê en nou moet jy baie mooi luister. Anders dan gaan jy sê, "Jober, jy's 'n dwaalleraar." God sê nooit hy is in beheer nie. Stop net gou. God sê nooit God is in beheer nie. Dit is iets wat almal deesdae sê veral in korona tyd. En en en ek onthou ek het dit al vroeër vir mense gesê en dan word hulle so kwaad vir my. Dan sê hulle vir my, "Wil jy nou vir my sê God's nie in beheer nie?" Ek sê, "Ek wil vir jou sê hoe God oor God se manier van beheer praat." Ja, in 'n afgeleide sin kan jy sê God se beheer en jy kan dit sê, maar onthou dit kom uit die moderne wêreld uit. Dit kom uit die industriële revolusie uit toe ons alles in plekke, kanne en kruike wil hê. Dis 'n linkerbrein manier van dink. So kan ek jou uitnooi? Kan ek jou uitnooi om te sê hoe die Almagtige, die God wat op die troon sit en jy hoor dit is hoe hy sy beheer uitdruk. Hoe God oor homself praat. Want ek hoor net wat mense oor God sê, maar as ek vir hulle sê kom ons gaan luister in hoe God oor God se almag en God se beheer en God se heerskappy praat dan kry ek 'n ander prentjie. Dan kry ek nie 'n prentjie van Zeus wat die touwtjies trek en ek is net 'n marionet nie. Dan kry ek nie die prentjie van 'n wêreld wat vooruit bepaal is, want luister, as jy in die noodlot glo, meneer en mevrou en Stefan, dan beteken dit hoekom bid jy? Hoekom moet ek bid? Want dan is alles mos klaar vooruit bepaal. Vir wat sal ek bid? tensy God nie eerlik is nie, tensy hy ook my gebed al vooruit bepaal het. En dit klink lekker om dit te sê totdat jy by misdaad kom. Al jy vir my sê God moes 'n moord beplan tot in die fynste detail, dit vooraf opneem en nou dit laat gebeur. Die God van liefde, die God wat sê ek haat sonde, die God wat sê sonde is teen my wil. Hoe kan die God van die Bybel dit wat teen sy wil is, binne sy wil plaas? Dis 'n kontradiksie. Dit is om te sê, Here, U sê ek moet bid, maar dis nie fair nie want U het al klaar vooruit bepaal, so ek mors my asem. En dan selfs dit nou vooruit beplan. Jy sien ons moet dit 'n bietjie problematiseer. Dis 'n baie lui manier van dink om te sê alles moet gebeur, laat God se water maar oor God se akker loop. Beteken dit God het nie 'n plan nie, beteken dit nie hy die almagtige het sy eie manier van hoe hy die wêreld beheer nie? Nee, hy het. Maar kom ons laat God oor God praat. En ek wil graag 'n oomblik by saam met jou aansluit by daardie supergroot nuwe epog Jesaja 40 tot 66. Al die slim ouens sê vir ons dis 'n nuwe epog in die e-, Jesaja boek. God begin ewe skielik oor sy almag, sy aanwesigheid praat. En ek wil net 'n paar grepe oor wie God is sodat ons kan verstaan hoe God se planne werk met jou deel. Dit begin met die woorde Eh, vers 3 wat ek sommer net wil lees uit Jesaja 40. Maak vir die Here 'n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word. Vers 5 dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Almal wat dit leef sal sien, sal dit sien, die Here het dit self gesê. Soos soos wat Johannes die Doper in die Nuwe Testament Jesus se pad bou kom God met 'n nuwe pad in Jesaja om sy almag op sy eie maniere bekend te stel. En en en en en wat wat is dit wat ons moet weet? Die woord van die God van God is by ons vir ewig, vers 8. Vers 9 van Jesaja 40. Klim op 'n hoë berg en roep hard Sion, jy wat die goeie tyding moet bring oor wie die Here is, oor hoe God werk. Um moenie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom. Hy is die magtige. Hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het. Die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroeie. Oeg, is dit nie mooi nie. Voordat jy oor God se planne praat, moet jy praat oor die God van die Bybel. Wie is hy die almagtige? Die skepper van die hemel en die aarde. Hoor nou vers 12. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, so moet net so met sy een hand het God die totale heelal gemeet. Met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels gemeet. Vers 13. Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Soos Paulus eh, net nou wat ons gelees het in Romeine 11 aanhaal. Wie sal hom onderrig en leer? Vers 15 van Jesaja 40. Nasies is voor hom soos 'n druppel in die emmer, 'n stoffie op die skaal. As hy al die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos 'n stofdeeltjie. Al die hout van die Libanon is nie eens genoeg vuur vir sy altaar nie. Ehm um, Met ander woorde, sien net hoe groot en hoe heilig is die Here. Vers 25: Met wie wil julle my dan vergelyk? vra die Here. Met julle dooie afgode wat hy net daarvoor oor gepraat het. En hoe gaan julle dan en julle sê die Here sien my nie raak nie? Vers 27. Weet jy nie? Het jy nog nie gehoor nie die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Hier stel God God aan die woord. Weet jy hoe praat God oor God? Ek is by julle. Ek is die Almagtige. Nie in die eerste plek ek is in beheer nie. Ek is die Skepper. So wil jy weet wie is ek? Nee, ek beheer goedjies in die eerste plek nie. O, ek het alles geskep. En as jy my as 'n Skepper God sien, as jy my nie indruk in jou klein beeltjies in nie, As jy nie my indruk in jou eie klein lewetjie in en nou begin wonder waar's ek in jou lewe nie, maar my sien as die almagtige en voor my buig, dan is dit 'n ander gesprek. Ek is die Here. Ek is die een wat alles in my hande hou. Ek is die een wat ewig is en jy, jy's 'n bietjie gras. Jy is eh, stoffie aan die weegskaal. Jy is klein. Moenie moenie my probeer indruk in jou wêreld, in jou vragies in nie. Maar tog tog moet jy hierdie nuwe boodskap oor oor die Here wat hier is gaan bekend maak. En weet jy wat? Eh, as ek 'n oomblik uit Jesaja 40 mag loop. Dis hoe God oor God praat in die Bybel. Nie ek is in beheer nie, maar ek is hier. Ek is by julle. Ek is Immanuel. Daar in um, Genesis wanneer Josef sy groot epog het, ons het al by die Genesis boek stil gestaan Wanneer Josef, as ek dit net weer kan opvang, in Potifar se huis is, dan hoor ons die Here is by hom. Wanneer hy nie dronk is, lees ek in Genesis 39 se einde. Die Here is by hom. Nie toe maar Josef ek is in beheer nie. Die Here is by hom. Wanneer Moses by Joshua die die die aflosstokkie oorneem in Joshua hoofstuk 1, sê die Here nie vir hom toe maar Moses ek is in beheer nie. Die Here sê soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Wanneer die Here in Rigter 6 vir Gideon roep, is die Here se woorde nie: "Toe maar Gideon, ek is in beheer en daar's 'n plan wat ons nou gaan uitvoer nie." God se woorde is: "Ek is by jou, dapper held." Wanneer Jesus ehm uh, vir sy disippels sê hy gaan weg, dan sê hy: "Moenie bang wees nie. Ek sal by julle wees." En sy laaste woorde is Immanuel woorde. Kyk, Ek is by julle al die dae tot aan die einde. Soos wat hy gekom het. Dit is Jesus se naam, die naam wat die engel bekend maak, Immanuel. God by ons. Nie God is in beheer toe maar nie. Immanuel, God by ons, die almagtige kom loop op aarde. Christus is God met 'n liggaam, met 'n lyf. God by ons. So dis wat ek moet weet as ek oor God praat. Hy is Sy planne is die verlengstuk van wie hy is. En ek moet eers hoor hoe praat God self oor sy beheer. Hy is die almagtige. En nou weet ek vra die linkerbrein mense vir my, ja, maar kan ek nie nou sê God se beheer nie? Ja. Maar dan moet jy nie dit bedoel as noodlot, as Zeus wat toutjies sit en trek en alles is nou maar net uitgerol op 'n groot video en jy en ek is nou maar net die produk wat afspeel nie want God is die God van verhoudings. Hy is die God, so lees ek in Jesaja 40 vers 11, wat ons op sy arm dra. Hy is die God wat van wie Jesus sê Matteus 7, klop en hy sal vir jou oopmaak. Hy is die God wat sê roep my aan in Psalm 50 vers 15 en ek sal jou help. Dis nie die God wat sê ek is jammer ek het dit klaar alles op 'n plan uitgewerk, ek kan niks meer vir jou doen nie. Want hier's die ding. God se planne vloei voort uit wie hy is. Ons sê dis vir mekaar vandag oppas om die populêre, die wêreldpopulêre teorieë na te praat, om 'n lui manier van dink te vat om net te sê God is in beheer. As jy daarmee bedoel, ek hoef nie meer verder te dink nie. Daar's een of ander meesterplan and one day it will all be revealed. Nee, nee, nee, nee. So maklik kom jy nie weg nie. Jy het 'n woord, die Bybel wat jou iets van God se hart wys. Ja, daarom het ons by Romeine 11 begin. Ons kan God nie deurgrond nie, hy is veel groter, veel heiliger. Maar dit beteken nie ons kan ons verantwoordelikheid sy stap om saam met die Bybel te dink so ver wat die Bybel ons vat nie. Ons kan nie maar maak soos uh, baie mense maak, ag ek glo maar soos 'n kind nie, want die Bybel het nie eers dit gesê nie. Jesus het nooit gesê glo soos 'n kind nie. Matteus 18 het hy gesê word 'n kind. Ons kan nooit ons verantwoordelikheid sy stap om oor God te dink nie. Ons kan nie lui denkers wees nie. Ons kan nie ehm um, vinnig sommer net sulke klisjées glo saam met almal. Die Bybel sê dit, ek glo dit en is finaal nie. Want ek moet weet wat sê die Bybel en hoe praat die Bybel? En hier hoor ek. Uh God druk sy beheer oor die wêreld op sy eie maniere uit. Hy is die almagtige en God verkies om taal te gebruik wat vir sy mense sê ek is by julle. Jy is in die storm, ek is in die storm. Jy is in die tronk, ek is in die tronk. Jy is die leier van 'n nuwe volk, ek is jou leier. Jy het jy moet my planne gaan uitvoer, ek is by jou. Ek is by jou al die dae. Ek is die Almagtige. Wil jy weet wie is ek? Ek is die Almagtige. Maar nou die vraag. Beteken dit God het nie 'n plan nie? Beteken dit um, alles gebeur maar net so? Wel, Nee, ons het mos nou al stil gestaan by die Genesis boek. Ons het hom ons nou vanaand deurgestap. Genesis vertel vir ons in 'n neete dop in 50 hoofstukke o wie is God? Onthou jy? Hy is die skepper. Hy is die God wat sy skepping liefhet en met deernis gemaak het. God is 'n sendeling. Hy is die eerste sendeling toe die mense weggeloop het, het God se plan om die mense te straf verander, want wie God is, hy red en sy planne pas aan by wie hy is. Kan ek dit weer sê? God se planne pas aan by wie God is. God se eerste plan was dat die mensdom uh, vernietig sou word as die eerste mense paar van die boom eet daar in die tuin. En toe wys hy God sy plan nie omdat hy wispelturig is nie, Nie omdat hy nou so maak en net nou so nie. Hoor weer, God se planne is die verlengstuk. So daarom moet jy eers weet wie's God voordat jy oor sy planne kan praat. Anderster is hy net nou 'n seus God wat niks vir ons voel nie, net toutjies trek. En dan kom ons nou maar net en sê, "Wou, ek weet nie. Daar's maar 'n doel, ons sal later verstaan." Soos iemand nou die dag sê, "As ons by die hemel kom, dan sal ons agterkom wat was die doel van ons lewe." En ek sê, "Wat? Wil jy eers doodgaan voordat jy weet hoekom moet jy geleef het? Dis nie 'n misterie op daai vlak nie. God se wil is om te red en sy wil is om jou en my te betrek. Abraham, Isak, Jakob word God se reddingspan. Josef. So ek weet God is die skepper God, is die redder God, is die sendeling God. En dan in die Nuwe Testament moet ek saam met jou Johannes 6 lees wanneer God se plan in sy volle glorie ontvou voordat ek ons laaste oomblik net saam met jou by Romeine 8 ook wil stil staan. Daai teks wat vir ons leer alles werk ten goeie mee. Van Johannes 6 het ons een van die belangrikste uitsprake oor God se wil in die hele Bybel. Wanneer Jesus daar in Kapernaum is en ehm um, uh hy daardie lering het oor die brood wat lewe gee. Hoor ek dat Jesus sê: "Ek het van die hemel af gekom nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het dat ek vir almal wat hy my gegee het, nie een sal laat verlore gaan nie, maar hulle die ewige lewe sal laat hê. Hulle sal op die laaste dag uit die dood opstaan. Vers 40. Dit is die wil van my Vader. Dit is die plan van God met ander woorde. Dat elkeen wat die seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Hier's dit. Die Ou Testament vertel God se plan is die redding van die wêreld. Die Nuwe Testament sê Jesus is die beliggaaming. God se plan, God se wil het 'n naam, Jesus. En dit is baie duidelik in een sin: glo in Jesus en jy sal lewe. Dis die ABC en die XYZ van God se plan. Dilemma. Vir baie mense is dit nou nie eh, interessant nie, want wat ons eintlik bedoel as ons oor God se plan praat, what's in it for me? As ek sê alles gebeur met 'n rede, dan wil ek eintlik weet vir myself. So wat is God se wil vir my lewe en wat is sy plan vir my lewe? En daarom sê baie Christene sonder om te dink, sommer net goeie soos, jy weet God het 'n plan vir jou lewe. En ek sien dit gereeld op Facebook. Ek het nou eendag vir iemand gevra, dink jy dis die beste wat jy kan sê? op um, ehm, 60 jaar oud. Jy weet God het 'n plan vir my lewe. Wil jy regtig dit sê? Wil jy regtig op 20 dit sê? Met ander woorde, ek het 19 jaar nog nie geweet wat dit is nie. Want om te sê God het 'n plan beteken ek het dit nog nie. Dis hoe goed soos om te sê vir my kinders, ek het 'n persent vir julle. En ek sê dit elke jaar vir hulle. En ek sê dit vir hulle totdat ek amper dood is. Ek het 'n persent vir julle. En hulle sê wanneer kry ek dit? Wanneer weet ek wat dit is? Jy wil nie jou hele lewe deurgaan om te sê God het 'n plan nie. Die Nuwe Testament sê sy plan is Jesus. Die plan is oop. Die plan is bekend. Dit is geopenbaar. Dit is God se groot plan. So nou moet ek uitwerk hoe val ek met my lewe by sy plan in. En dan werk alles ten goeie mee. O ja, ek weet jy dink aan Romeine 8. Kom ons staan dat daai teks stil ten slotte. Die teks wat meeste mense gebruik en ook altyd so bietjie vir my gooi en sê, "Ja, maar sien daar alles werk ten goeie uit vir die wat God liefhet. So kom ons lees wat Paulus sê. Want dit is die teks in die Nuwe Testament waar Paulus in die Grieks in elk geval die meeste praat oor God se voorsienigheid, ehm uh, sy voorplan, sy voorkennis, sy voorraad. Ehm um, Romeine 8:28 en ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy liefhet of wat hom liefhet wat volgens sy besluit geroep is. Nou die Grieks is 'n bietjie moeilik hierso. Maar kom ons los dit nou tersyde. Baie mense sê, "Sien daar, God sal alles laat uitwerk. God sal alles laat goed uitwerk." Wat baie ouens hoor in Romeine 8 is die volgende. Jy weet, né, nee, God is my afrigter, hy's my geloofsafrigter en hy gaan al my drome waarmaak. Hou net dop, as hy nou 'n deur toemaak, gaan hy later 'n venster oopmaak. Want vir baie mense is God ook net 'n deurknegg. Hy moet net deure oop en toemaak. Hy's op deurdiens en hy moet maar net sorg wanneer my drome op die regte tyd waar word, moet hy die regte deure oopmaak. Arme mense, ek kry baie keer so seer as ek dink God moet so 'n deurknegg wees. Dis 'n ander gesprek, maar gaan lees maar in Openbaring 3, die deure sal lankal oop sê Jesus, ek het hom lankal oopgemaak. Gaan lees maar in Johannes 10, Jesus sê ek is die deur. God is nie op my deurdiens om my idee van the good life waar te maak nie. So wat beteken dit dan? Wanneer die almagtige God wat uh, die almagtige is wat alle mag het, maar wat op 'n dinamiese wyse met 'n reddingsplan besig is, nie met 'n noodlotsplan om te sê alles is beheer en gekonstrueer en die streepies is klaar getrek nie en ons sal volgende keer verder hieroor praat oor my eie lewensstreepies wat is God se plan? O, dit is Jesus Christus. O, ek val by hom in. Maar nou hoor ek alles werk ten goeie mee. Hoe? Wel lees die teks. Ons het vir mekaar gesê die heel eerste keer as jy oor God se planne lees, lee wil nadink. En as jy wil worstel oor wat is God se wil, jy kan glo wat jy wil. Iemand sê nou die dag vir my, uh dis hoe ek glo. Ek sê meneer, met alle respek, jy kan glo wat jy wil. Jy kan glo die maan is van kaas gemaak en die aarde is plat en ons gaan afval. Maar meneer, as jy met die Bybel besig is, <laughs> kan jy nie glo wat jy wil nie. En kan jy nie jou lewe op een teks bou nie. Moet jy Bybelboeke deurlees. Moet jy hoor hoe God oor God se planne praat, nie wat vir jou pas op enige oomblik 'n teksie wat jy gryp en dan hol jy daarmee nie. So as die Bybel sê alles werk in goeie mee, lees die teks. Lees vers 29. Paulus gaan verder, hy verduidelik. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun uh van wie hy die eerste is en die wat hy bestem het het hy geroep en die wat hy geroep het het hy vrygespreek en die wat hy vrygespreek het het hy verheerlik so hier's die ding hier's die ding weet jy wat is die ten goeie meewerk dit is vir God nie vir jou en my nie God wil agathos die Griekse woord in my lewe hê en hy sê in vers 29 wat dit is wanneer ek Christus se beeld weerspieël. En dit korreleer presies met Johannes 6. Jesus sê God se wil is die ewige lewe. God se wil is dat elke mens wat dit glo nog hier op aarde alles wat met hulle gebeur, moet hulle vorm na die beeld van Christus. Dis wat dit beteken. Dit werk vir God goedheid. As jy en ek in swaar kry en goeie tye, in corona pre-corona post-corona in groen weivelde in diep donker dale Christus verheerlik o dan word ek gevorm tot die beeld van God en God het voorkennis hiervan God se voorsienigheid is laat dit sal gebeur God se voorsienigheid is nie dat my drome waar word en dat die dominee en die pastoor elke hijack en elke misdaad moet kan verklaar en dat ons kan sê daar's 'n doel en ons gaan later verstaan nie. God wil hê ons moet die evangelie verkondig. Die evangelie is die volgende. Ek is die almagtige. Dis hoe ek in beheer is. Ek beheer die wêreld as my as koning op my troon, nie soos Zeus wat touwtjies trek nie. Ek is die God wat ehm uh, die skepper is, wat my skepping nuut maak, wat saam met julle 'n pad loop. En as jy 'n Sondag dan is daar 'n risiko en ons gaan volgende week daaroor praat wat as ek buite God se wil is maar solank jy binne my wil lewe, uh, gaan ek jou verander en vorm na my beeld. Gaan ek jou my seun se beeld gelyk maak. Dis my wil dat jy soos Christus lyk. Nie in die eerste plek dat ehm um, <laughs> jy trou met wie jy gedink het jy moet trou of dat jy bly waar jy moet bly nie, want dis wat die meeste mense eintlik oor God se wil maak. Met wie moet ek trou? Waar moet ek bly? En ehm um, wat se werk moet ek doen? dis my min of meer God se wil. O ja, en as daar iets slegs gebeur, het die Here dit gedoen of is dit die duiwel? Of wil God ons dit leer of dat leer? Nee, sê die Here. Hoor nou wat is my wil. My wil is dat jy in Christus glo. Dat jy sy beeld gelykvormig word. Alles gaan meewerk as jy aan my vashou om jou te vorm soos 'n kunswerk na my beeld. En nou ter, ter afsluiting vandag Hoe maak jy en ek? Wanneer ons anderster dink oor God se wil as die dinamiese God wat saam met ons onderweg is. Nie as 'n Zeus wat die touwtjies getrek het en klaar die canvas geverf het en die video opgeneem het en ek is maar net 'n marionet wat speel soos wat ek gepreprogrammeer is nie. God het nie 'n mikroskyfie in ons ingeplant wat ons gepreprogrammeer het. Uh vandat ons gebore is tot ons dood is nie dan is ons by Griekse mitologie. Maar ons is nie uitgelewer nie, ons is in die hande van die lewende God. Daarom is nog dood nog lewe vir ons se probleem. Daarom kan ek saam met Paulus in Romeine 14 sê, ehm um, soos hy vir die mense sê wat dan wonder oor die sin van hulle lewe. Hy sê niemand van ons leef vir onsself nie en niemand sterf vir homself nie, vers 8 van Romeine 14. Of ons lewe en of ons sterwe, ons doen dit vir die Here. My lewe is mos nou in die hande van die Here. Dis God se wil. Die die vraag is nie of my streepies getrek is nie. Die vraag is wie is saam met my in lewe en in sterwe. Die vraag is nie is ek in of uit nie. Die vraag is is die Here by my. Die grootste vraag van die Nuwe Testament trouens vra ons nie eers vir mekaar nie. En dit is in Romeine hoofstuk 8 vers um, uh vers 7:38. Ehm um, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Hiervan as ek oortuig geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Jesus Christus ons Here. So die vraag is nie hoekom het God dit toegelaat nie. Die vraag is nie as jy langs elke siekbed sit om 'n verklaring te hê soos wat ek moes gedoen het toe ek 'n jong ouetjie was nie vra die mense my Dominietjie, dis toe ek nog 'n predikant was, hoekom is hierdie man dood? Hoekom is hoekom is my kind dood in daai ou lewe? Dan moet jy nou een of ander verklaring hê, jy sal later verstaan. Klink soos noodlot. Nee, die vraag, die aan, die vraag wat jy moet vra, die grootste vraag. Kan enigiets my skei van die liefde van God? Kan corona my skei van God? Kan die hijack my skei van God? Kan sonde my skei van God? Dis die vraag. Kom ons vat saam. Moenie lui dink nie, dink oor God. Moenie maar net vinnig met 'n escape clause hardloop van alles gebeur met 'n rede nie. Dis noodlotdenke. Jy loop naby Griekse mitologie, wees versigtig. Die God van die Bybel is die God van verhoudings. Dis die God wat nie in die eerste plek sê ek is in beheer nie, maar wat in die eerste plek sê ek is die almagtige. Ek is by jou, ek is die skepper, ek is die redder. Jy hoef nie te verklaar nie al wat jy moet weet, ek is by jou. Um, as jy oorvat by Moses, Joshua, ek is by jou. As jy in die tronk is en is onregverdig, Josef, ek is by jou. As jy um, wonder hoe gaan jy die lewe vorentoe in, Gideon, en jy moet 'n volk help, ek is by jou. Um, as jy as ek hemel toe gaan, as die Here Jesus hemel toe gaan, ek is by julle. Dis wat julle moet weet. En jy moet weet Jesus is God se plan, Johannes 6. En jy moet weet alles werk in goeie vir God, naamlik dat jy en ek sy beeld sal weerspieël, Romeine 8:29. En jy en ek moet weet of ek lewe en of ek sterwe, Romeine 14 vers 7 en 8, ons is die Here se sin. En jy en ek moet die vraag vra vir onsself, kan enigiets my skei van die liefde van God? Dis die vraag wat 'n Christen vra. Dit is die antwoord wat 'n Christen gee, 'n Christen wat die hart van God sien, die hart van liefde. Kom ons bid. Dankie Here dat U die God van liefde is. Dankie dat Jesus die bewys is en dankie dat ek dit kan glo en dat niks my kan skei van die liefde van God nie. Amen. Thank you.